Sveiki, šiam kartui trumpas video apie mūrlotus. Juos montavome ant monolitinio žiedo ir Paulius darbą įvertino kaip nesudėtinga. Neturiu video medžiagos, kai mūrlotai buvo montuojami virš sienų, tai rodau tik medžiagą, kur mūrlotus montavome ant metalinių sijų. Tvirtinimo principas lygiai toks pat, tik reikėjo virinti srieginius strypus, kurie atstojo ankerius. Kad atitaikyti ankerių ir sriegių vietas, pasimatavome mūrloto vidurį, siūlo su dažais pagalba nubrėžėme tiesią. Ant sienų inkarai buvo status, o mūrlotai tikslus ir lygus buvo paprasta pasižymėti, kur bus inkarai. Tai reikėjo pragręžti skilės ir uždėti mūrlotus. O užmauti juos ant metalinių sijų buvo sudėtingiau, nes buvo ne visai tiesiai privirinti sriegiai ir jie gana trumpi. Reiktų kokių 10 cm ilgesnių. Virš monolitinio žiedo papildomai uždėjome plevelę, kurią naudojame pamatų hidroizolacijai. Po plevelę ir pamurlotų priputėme penus il sandarinimo putų, kad nebūtų vėjo praeinamumo. Mūrlatų aukštis ir plotis 215-95 mm, kadangi sienos ilgos, reikėjo jungti kelis mūrlatus vieną su kitu. Jungimą darėme ant išlindusių ankerių prasilenkiančiai ir suklyjavome poliretaniniais klyjais. Pačius mūrlatus palikome šiek tiek išlindusius iš sienų, nes jie pravers darant parapetus. po to visus sankirus ir sriegius paulius nupjovė iki veržlės šiam kartui tiek ačiū kad žiūrite